और यहाँ पर आप वॉलपेपर देख सकते हैं कि आपको वन यू का मिल जाता है और यहाँ पर आइकन भी आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है जो कि वन यू का फील दे देता है बात करें इसकी डायलर पैड की तो डायलर पैड आप देख सकते हैं वाइट एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है कॉन्टेक्ट का जो लोगो होता है वो आपको जो है शेडो में मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है तो इसमें भी देखेंगे डार्क मोड सपोर्टेड है या नहीं तो उससे पहले इसका कंट्रोल पैनल देख लेते हैं तो कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते काफ़ी कम माल के लुक के साथ आपको मिल जाता है मल्टी कलर आपको इनेबल डिसेबल मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है ब्रेशनेट लेवल का पैनल जो है ये भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है अब बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टोटल आइकन जो आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन प्रोवाइड कर देता है अब बात करें इसकी अबाउट की तो अबाउट में भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो एम आई यू आई की जगह जो है आपको वन यू आई का लोगो शो हो जाता है तो चलिए इसी के साथ इसका एक बार हम जो है डार्क मोड इनेबल कर देते हैं और डार्क मोड इनेबल करने के बाद देख लेते हैं कि आपको इसमें डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि आपको इस थीम में जो डार्क मोड फुल्ली सपोर्टेड मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है तो हमको काफ़ी पसंद आया ये थीम तो आप लोगों को कैसा लगता है आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइए आइकन आप देख सकते हैं आइकन इसमें आपको टोटल आइकन जो काफ़ी कम माल का मिल जाता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डार्क मोड में आपको डायलर पर भी काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पे आप वॉल्यूम पेल में भी आपको चेंज मिल जाता है और आपको एम टी फाइल अगर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना नहीं आता जैसे कि ओप्पो हो गया पोको फ़ोन हो गया ये सब में जो है आपको जो है डायरेक्ट उसमें इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है थीम स्टोर पे इंपोर्ट करने के लिए और आपको जैसे कि आपका रेडमी का अगर फ़ोन है तो आप उसको जो है simply M I U I theme editor download करके वहाँ से आप उसको एडिट करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि एम टी जेड फाइल को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है M I U I theme editor से हम आई बटन पर हम आपको एक जो है वीडियो दे देंगे जिसको कि आप जिसमें कि आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन वॉल वॉलपेपर आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो कोई भी कस्टमाइजिंग नहीं मिलता है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन पेपर का ऑप्शन मिल जाता है रहता है और बाकी बात इसमें कुछ भी नहीं मिलता है इसमें मगर जो डिफ़ॉल्ट में वॉलपेपर दिया गया ये हमको काफ़ी बेहतरीन लगा लॉक स्क्रीन का तो